אני שיר מערוץ היוטיוב שיר לוי, ואני כאן היום מטעם ויגן פרנדי לבדוק את התפריט הטבעוני החדש של רשת קפה לנדבר. אתמול הם השיקו את התפריט הטבעוני החדש, והיום אני כאן בסניף הוד השרון לבדוק אותו. אז יאללה, בואו ניכנס. סיימנו את הארוחה שלנו פה בלנדבר ואנחנו ניסינו ארבע מנות מהתפריט הטבעוני החדש. את המנה הראשונה שניסינו, השווארמה הטבעונית על הפוקצ'ה, אנחנו אהבנו, אבל כן יש מקום לשיפור, המנה הייתה קצת מתובלת ושומנית מדי, והיה שם קצת חסר מבחינת הטיפול בסייטן. את המנה השנייה של התבשיל שורשים ביין אה, הצרפתית, מנה נהדרת, משביעה, טעימה, הטעמים עבדו נהדר ביחד, יש גם אורז בצד, איזה חלבון מלא, ממש ארוחה מדהימה. המנה השלישית שניסינו הייתה ארוחת הבוקר הטבעונית, זו הייתה ארוחה מאוד מאוד עשירה, היו שם טחינה ויוגורט טבעוני מסויה וחביתה מעדשים וממש המון אפשרויות. והמנה הרביעית שניסינו הייתה האורוזלח במילוי קרם לוטוס, אה, זה בצק אלים שבאמת ממולא בקרם לוטוס טבעוני. זו מנה כפי שהיא נשמעת מושחתת וטבעונית לחלוטין. היא טעימה, היא פשוטה ומסוג הדברים שככה סוגרים את הפינה שצריכים מנה אחרונה במסעדה. המנות כולן באמת הן מנות של בית קפה והתחושה היא שהשקיעו ושחשבו על אנשים טבעוניים שבנו את התפריט הזה וניסו למצוא תחליפים לכל דבר. אז זה ממש כיף לראות את ההשקעה שלהם ואנחנו בסך הכל ממש נהנינו פה ואנחנו נשמח לראות לאיפה עוד הרשת שתתקדם עם המנות הטבעוניות ככל שהזמן יעבור. אפשר למצוא את כל הפרטים על קפה לנדבר ועל עוד הרבה מסעדות טבעוניות באתר שלנו בוויגן פרנדלי, ואנחנו מקווים שנהניתם ונתראה בביקורת הבאה.